не Za chwilę będziemy nagrywać zjazd e, z, e, zjazd do Jeleniej Góry e, z okolic Królewskiej Pojętu z Michałowic, ponieważ startujemy spod teatru Cinema.